අද අපි ඇත්තටම යන්නේ මේ මේ පැරාමෝටරින් කරන්න පැරෂුට් එක යන්න මේ පාන්දර 6ට නැගිටින්න එක බොහොම අමාරු නැගිට්ටා කියලා හොඳට කාලා බීලා ඉඳපු තින්දා දැන් අපි යන්නේ අපි පැරාමෝටරින් කරන ස්ථානෙට අපිට කියන දෙන්නේ කිව්වේ ආයෙත් ආයෙත් මේ මොකද්ද මේ වයිස් වයිස් වයිස් එක දාලා ඔකන් පේනද මේ සුන්දර තායිලන්තේ චැන් මායි වල ඔකන් මේ පැත්තේ මම පෙන්වන්න මේ මේ යන ගමන් මට ලස්සන ඉර උදාවට දර්ශනයක් පේනවා මේ පැත්තේ. තව ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට පේනේ. හරිම ලස්සනයි. පේනවද ඔයගොල්ලන්ට? ආරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කියලා මම හිතනවා. බලන්න කොච්චර ලස්සනයිද කියලා. මේ පාන්දරේදී බලන්න අපිට පේන දර්ශනය මේ වගේ. දැන් අපි මේ අපි අර කැබ් එක යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මෙහෙම මෙන්න මේක තමයි චම්මායි වල අපි උදේම උදේ පාන්දර 6ටදී අපිට පේන මේ වගේ ලස්සන දර්ශන. ඉතින් ඩ්‍රෝන් එක තිබ්බම ලස්සන ඒවා ටිකක් ගන් දීපා ඩ්‍රෝන් එක ගෙලවුණා. අපි අද පැරාමෝටරින් කරන්න තමයි යන්නේ. පලවෙන් රවුන්් එක මම යන්න තෝරගත් අනිත් හැමෝම ගිල එක්ස්පිරියන්සේ කියන්න කලින් බය නැතිකරගෙන මං ඉස්සල්ලම ගිහිල්ලා මං අනිතයට එක්ස්පිරියන්ස කියන්න තීරණය කරා මමයි බබයි තමයි යන්න බලමු කොහොමද කියලා එක්ස්පිරියන්ස ගත්ත තමල්ලගේ මොක සිතන්නේ අර මෝටරින් ඉස්සල්ල ගිහිල්ලයි ඊගාට පස්සේ මං යනවා දැන් මේ මොහොතේ ඔබට හැගෙන්නේ මොනවාගේ හැඟීමක්ද? Thank you. අපේ පළවෙනි පළවෙනි පැරාග්ලයිඩිං අත්දැකීම කොහොමද කියලා අපි යකින් අහලා බලමු. කොහොමද පැරා මෝටරින් අත්දැකීම ඔබට ලැබුණා කියන්න බලන්න. හරිම සුන්දරයි. පොඩක් බයෙන් හිටියේ ඒ වුණාට උඩට ගියාම පස්සේ පොඩක්වත් බය නැහැ. චුට්ටක්වත් බය වෙන්න එපා. අනිත් අය හරිම සුන්දර අත්දැකීමක්. හරිම ලස්සනයි අවුරුපන්ති. තුරනේ චමෙල් ලංගි බිමට පානවා. චමෙල් ලංගි බිමට පානවා. ඉතින් ඔබට පේනවද? චමෙල් ලංගි බිමට පානවා. ඕ බිමට බෑවා බිමට බෑවා බිමට බෑවා බිමට බෑවා. චමෙල් ලංගි බිමට බෑවා. කියමු චමෙල් ලංකාවට. ඕ මිතුරනි මම ඔබට ගේන්නේ අපේ චමෙලි නංගිව. චමෙල් ලංගි කොහමද? He's our trainer. He's very good. He's very good at paramotoring. Welcome to Fly Zone Thailand. Okay. දැන් uh, මේ පුංචි බෑන් ඉන්නවා මෙතන. ඇද්දා ගන්නවා මේකක්. very good. ඔන්න අපේ ගමනේ ගමන් නියමුවා පැරෂුට් එකට නැගලා දැන් උඩ යන්න තමයි බලන්නේ බලන්න කොච්චර එක්ස්පීරියන්ස් එක නනම් මේ සෙර සෙප්පත්තුව දාන්න අය මොකද මේ ඇක්සලරේටරේ පා ගන්න බෑනේ හපතු දාලා තියෙද්දි සෙරපු සෙරපු නොදා තමයි අය යන්නේ ඔය තාත්තත් එක්ක ඔයා දැන් මොකද හිතන්නේ මේ යන ගමන ගැන මම හිතන්නේ මොකද මේ තාත්තත් එක්ක ඉන්න බෑ පුතේ අයියේ බෙලිදලා මැරෙයි උඩට යනකම් මට දැන් හිතෙන ඇත්තටම වචේ තුන <laughs> පැරමෝටරින් කරලා දිනා මීට කලින් මේරි කළා නෑ මේ පළවෙනි අවස්ථාව නේ ජීවිතේ හරි අපි නම් බලමු උඩට ගිහලා මොන වගේ ලස්සන දර්ශන ටිකක් අපිට ගෙනේද කියලා හරි දීපන් ඉතින් <laughs> හිරංගය සල්ලි ගන්න හිරංගය සල්ලි ගන්න thank you very much yeah. ඔන්න අපේ අක්කා අපිව එක්කන් යන්න ආවා. යන්, let's go. ඔන්න අපි දැන් පැරාමෝටරින් ඉවර කළා. පැරාමෝටරින් ඉවර කළා දැන් අපි කොහෙද යන්නේ? අපි ගෙදරට යන්න එනවා. නෝ. Rehan, come about uh, paramotor. How do you think paramotor? <laughs> you like? It's fun. Scared? no? You're not scared. You like it? Rehan, do you like it? Hello. අපේ පැරාමෝටරින් ඉවරයි දැන් මොකද ඊළඟට කරන්න යන්නේ ඊළඟට අපි බලමු මොනවද කරන්න දැන් අපිට බලන්න මේක බැලන් පීනන්න ඕ මේකේ බැලන් පීනන්න පුළුවන් හෝස් එකක් තියෙනවා ඕකේ let's go for breakfast බාන්පූන් විලා green ball. Nicholas. oh, no, we don't have to. How much is that? 50 baht for one shot. ladies. Hmm. What man, any shot. 50 baht per shot. But we are going to try today. I'm just thinking. Calma, Madu. Calma. Dane nega Ora ka. Cheers. Cheers.